todos san bizi eh, bueno, gure eh, gure proiektua eh, Arabi Konigi. Bueno, anistasuna erri erreal eh, da gure gizartean eta gaur egun Euskal Herrian Arabia jatorria duten pertsonen kurua ondia da. Baita Tolosaldian ere. Zukaldaritzan abiak gara ikasteko eta lan egiteko aukerak zabaldu nahi ditugu. Eta eran, eh, erakundi eh, batuz oso proiektu poleta eta aberatza zurtu eh, daiteke. Horrigatik, banaiz bagara, banaiz bagarako elkartearen izkutik eta beste erakunde eta ekastetxikin eh, elkar lanian arabik proiektua sortu nahi ditugu nahi dugu. Bertan, Euskara ikasten ari diren lan gabiak eta eh, batez eri Euskaraz bizi eta lan, lan egin nahi duten migra, migratzaileek migra, eh, lan egin dute guri errealdean eh, lan fustuak sortuz eta aldi berian integrazioa eh, sustatuz. Bai. Eh, bueno, Abdulak esan duen bezala, que, como ha dicho Abdula, bai, eh, Arabikon egin proiektua, ba naiz bagara elkartekin eta bere ikasleekin sustatutako proiektu bada. Vale, es un proyecto que impulsa la asociación Manez ba Bagarak junto con sus estudiantes. Eh, gure elkarteak Euskarak kurtsoak ematen ditu, eta gutxi gora bera guain irureun bat ikasle ditugu, gehienak arabiarra dira, baina mengo jendeare bai euskera ikasten gari dana, eta e, beraiek bai Xadia Abdula eta hemen dabiltzan eta pintxoak prestatu dituzten ikasleak euskera gurekin ikasi dute. Bai. Horregatik, ja, ekintza ezberdinetan ba, pintxo desente xente daztatu ditugu eta usten dugu e, daudela egoera egokiak baolako proiektu bat aurrera eramateko. Proiektua boston ura ditu. Alde batetik, e, euskera sustatu egingo degula, ba, oain arte euskera gutxi dakien pertsonak ikasteko aukera gehiago ekiko dula eta praktikatzeko. Bestetik eskualdean eta gipuzkoan hain zuzen ere ba, lanpostuak sortuko ditugu e, jatorri ezberdinetako pertsonentzako, gehien bat arabiar pertsonak, Bestetik, e, proiektuak aukerak ematen ditu sare lana egiteko, elkar lana egiteko. E, ba, gure sareak, ba, naiz bagarako sareak egiten durulako lana, ba, ba, ikaritazekin, soz arrazarekin, eh, <laughs> arrazakeriarekin, ikastetxekin, udaletxekin, orduan sarea nahiko politia da eta elkarlanean horrelako proiektu bat aurrera eman dezakegu. Eh, hemengo pintxuak egin ditugu Peñazkal Eskolakoekin. Peñazkal da zure sukaldaritza eskola bat tolosan dagoena, eta bueno, Euskal Herri mailan eta hemen lea daukate ostatua. Beraien ikaslea, kaso honetan Omar eta Jasin, eh, beraiek lagunduta, pintxo guzti hauek prestatu ditugu, eta bueno, ba, nik uste daudela aukera kolako proiektu bat, ba, eskualdea garatzeko. Bai, eta bueno, xadia kontatuko digu, zer da gehiago, ez? Zer zerbitzuk ematen ditu proiektuak. Eh, kalitate honeko zerbitzua eskaini nahi dugu, eta horregatik rankiliak. Eh, eta gabeko prestakuntza eh, jasoko dugu oskara. Bezal... <laughs> Bezal... Kiko, areta, kudeik eta eta zokaldaren zako kompetentziak hobetzen eh, joateko. Eh, serviremos desde eventos de trabajo, desayunos de trabajo, work, café, lunch, etc. Y también podríamos ofrecer meriendas para niños, cenas para cuatillas a base de los pinchos. Eh, trabajaremos también con los proveedores y productores de aquí para poder ofrecer productos con asencia multicultural, pero con productos de la tierra. Con todo, pensamos en crear puestos de trabajo para todos los que quieran participar en el proyecto. Además, conocemos otras experiencias eh, parecidas en Cataluña, Austria, eh, Vizcaya Ba <laughs> hori Ta bueno, ikusi da proyecto Arenas MOA. e, olako proiektuak ebai, ba, bai Austrian, bai Katalunian eta Bizkaian ere olako katerin zerbitzu bat badago, baina uste dugu dala aukera politia lokala eta finantziak eta bilatzen balin badegu ba, olako ekitalde bat aurrera emateko.